尽管拜登政府已经多次表示不会延续特朗普政府的对华政策，但是拜登总统与国务卿布林肯都表示过将继续采取严厉的对华政策，并指责中国同俄罗斯一样威胁美国国家安全和国际秩序。与上届政府与中俄单打独斗的做法不同，拜登正竭力拉拢盟国，对中俄进行战略施压和围堵。 近期，西方对俄罗斯的军事挑衅愈演愈烈，北约频繁派出舰机闯入黑海、地中海进行挑衅，美军轰炸机甚至还模拟攻击俄罗斯境内目标。同时，美国还拉拢盟国在俄罗斯家门口高调举行联合军事演习，加速推进北约东扩。不仅如此，北约还在乌克兰、白俄罗斯等国煽风点火，进一步挤压莫斯科的地缘战略空间。 并配合经济制裁和政治孤立等，妄图打断俄罗斯崛起和复兴的进程。连日来，在北约的怂恿下，乌克兰军队向顿巴斯亲俄民兵武装发动猛烈进攻。外媒报道称，乌克兰军队与亲俄武装多次爆发激战，双方在交火中还动用了多管火箭炮、反坦克导弹和火炮等重型武器。城门失火殃及池鱼。 这已经是西方半年内第二次在俄家门口放火了。二零二零年九月，纳卡地区爆发激烈的军事冲突，北约国家就煽风点火；而此次乌克兰战火重燃，北约不仅煽风点火，而且还向乌克兰军队提供大批军事的援助。北约的目的很明显，就是恶化俄周边安全环境，并利用基辅对莫斯科的敌视，使其充当马前卒。 并打响西方对俄罗斯的代理人战争，跟合同说再见。大陆直接把话挑明，俄驻华大使发言引爆舆论，值得警惕的是，美国在欧洲疯狂遏制俄罗斯的同时，还在亚太地区对中国也发起了前所未有的挑战，在经济、五 G 技术、人权和地区安全等议题上，美国不断向中国发起挑战，企图遏制中国的崛起。 与此同时，无论是特朗普政府，还是拜登政府，都加大了以台制华的力度。五角大楼官员还妄言，解放军舰机密集赴台战巡，是改变地区现状的行为。这表明大陆已跟合同说再见，并正积极做无桐准备。因此，美国要加强对台军售，提升台湾自我防卫能力。对此，大陆直接把话挑明。 警告称，在涉及中国主权问题上，中方没有妥协余地。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是不可逾越的红线。由于受到美方的激励，台湾当局越来越嚣张，不断冲撞和试探一中原则的底线。其不仅拒绝承认体现一中原则的九二共识，而且还加速推进谋独进程，致使台海局势出现了中美。 自一千九百七十九年建交以来最复杂、最危险的局面，但国际舆论普遍认为，中国大陆无论以何种方式处理台湾问题，最终结果只有一个，那就是必须统一，这是任何势力都无法阻挡。跟“合同”说再见，大陆直接把话挑明。俄驻华大使发言引爆舆论。 早前，俄驻华大使杰尼索夫的发言引爆舆论。杰尼索夫表示，两岸本来就同属一地，我从来没有去过台湾省。如果以后有机会去台湾省的话，我更愿意坐高铁去。俄驻华大使的发言迅速引爆舆论，并很快冲上网络热搜。有网友表示，这位大使可以免费坐通往台湾的高铁。也有网友表示。 一句台湾省道出了国际社会的普遍共识，即世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。有专家指出，俄驻华大使所展现出的态度是支持一个中国政策，这表明在解决台湾问题上，俄方将对中方给予最有力的支持。所以，在西方国家对俄罗斯进行挑衅和施压时，中国也绝不会让莫斯科孤军奋战。 尽管中俄不是盟国，但两国的战略合作却胜似盟国。只要中俄团结合作，就可以更轻松的应对霸权主义的威胁，维护世界的稳定与和平。